يا خسارة خسارة خسارة بلينا او بداليدا وانا موجوده كل شيء معقول لا مش معقول ليكي شوفي اجا ننوس حبيبتي I miss you ولا بقول لك الصوره اللي فوق تختك بونجور تام تيريز بونجور بالقمر ايه ده ما تنسي حبيب قلبي ايه والله باي الله معك حبيبتي يلا يلا انت حبيت قبل كده شو لميس لك يا لميس طولي بقى لك شبهك عم ناخد وقتي بالكلام انا جاي اشكي لك تقومي مع السلامه يا ريت مع السلامه مع السلامه حبيبتي